knižnice chodím veľmi rada, pretože sa tu hráme s, s deťmi a môžeme si aj kresliť, čítať. Hračky, ktoré sa hrajeme v knižnici, môžeme si požičať aj doma. Tu v knižnici sa hrajú deti rómske aj nerómske s hračkami takými, ktoré nemajú doma. Tu v knižnici sa stretávame rodičia rómskych a nerómskych detí a vieme sa spolu pekne porozprávať. Projekt Požičovne hračiek vytvoril podnetné prostredie pre hru. Jej účastníkmi sú rodičia, dospelí, ale hlavne deti v siedmých európskych krajinách. Eh, ja sam Daniela, imam 36 godina i troje djece. Dovela sam djecu da vidim kako bi oni prihvatili drugu djecu s obzirom da ne idu u vrtić. Krenulo se s posuđivanjem igračaka u igraonici, međutim sada smo se kao roditelji opustili. Više djece se igra s roditeljima nego što se igra kod kuće, što je i bio cilj. Znači da se roditelji i djeca druže, međusobno i s ostalim roditeljima i tako i s djecom drugom. Organiziraju se često radionice da se neki problem približi roditeljima i da lakše shvate djecu. Kako pomoći djetetu u nekim konfliktnim situacijama je bila. Posudi se igračka, odnese se kući, može 14 dana biti u obitelji. Kuhinja je in u svakom trenutku. trenutno je u kuhanju juha i onda ovisi koliko je s kojim predmetom upoznata, tako onda ona kuha i sve to prenosi na igru. Družina bi priporočala, da pridajo sem, da otroci spoznajo tudi drugo prebivalstvo, se naučijo kaj novega tudi od njih, eh, da se povežajo, da mogoče dobijo prijatelje, da jim bo lažje v osnovni šole,